Mix Look Production 2011 Simp John represent Simp John Nag-iisa na naman ako Hinahanap-hanap kita Oh, oh, oh, yeah Bakit ba iniwan mo Ang isang katulad ko Na nagmamahal sa'yo at walang halong biro Sana'y bumalik ka na Sa isang katulad ko Na nagaganap ibig mo Pakinggan mo ang akin na ito ay para lamang sa iyo Asahan mo, hindi hindi ako nagbibiro na para bang natuliro Sa isang tabi ang imahal Sa'yo walang ibibigay, walang hanggang pagmamahal Ako'y namumukhang nangal sa pagsunod sa iyong gusto Iniaalay ko sa iyo ang buhay na walang hanggan Basta't magbalik lang isang katulad mo Kalimutan mo na sana ang lalaking nagpaluwa Na akala mo ay tunay ka niyang mahal Na wala namang ibang alam kung hindi ika'y saktan Alam mo namang ayaw kitang nakikita mo niya Sana sa awitin kong ito ay mapagbigyan mo Sana kami magsasama Ngunit mali pala ang aking desisyon Nang mahalin ka ng lubos-lubusan Halos wala nang matira sa aking sarili Sinayang mo Sinayang mo Bakit ganito binaliwala mo lang ang pag-ibig na inalay ko Sinayang mo lang, sinayang mo Sinayang mo Hindi ka ba nang nanginayang Tayong dalawa na magkasama sa park Habang nagkikwentuhan na nagtatawanan Habang ako'y nalulungkot, nalulumbay, nag-iisa Pero kailangan tanggapin dahil yun ang bigay ng may kapal Paalam na, aking mahal Nandito na lang, basta't laging tandaan Nandito lang ako para naman ka Ikaw ang nabigay ng Matagas sa Ikaw lang Wala Huwag mo naman Ipagkalit